ni ẹ ní kábíyèsí fẹ́ rí mi fún. mi ò lè ṣàlàyé ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá dọ́dọ̀ kábíyèsí kábíyèsí ó ṣàlàyé tó fẹ́ rí mi fún. Eh, but láàfin pẹ̀lá. Eh? kí ló ṣẹlẹ̀. Ah, wọ́n ní kábíyèsí fẹ́ rí mi. kí ló dé. èmi náà mọ̀. It is well. ẹ jẹ́ ká lọ kábíyèsí o wọ́n ti dé o. Ah, kábíyèsí ó kì í yín o wọ́n lẹ ní kí n wá. ṣé ìwọ ni ẹlẹ́jọ́ olúwa pẹ̀lú mi. bẹ́ẹ̀ ni kábíyèsí. ìwọ ló ní káwọn aráàlú kí wọ́n sọdún òrìṣà gọ̀tún rárá o mi ò sọ bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n o ní kí wọ́n má bọ̀rìṣà. ọ̀rọ̀ ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe mi. ó dáa ṣé wàá lẹ̀tọ́ fún ọ kó o sọ fáwọn aráàlú pé kí wọ́n má bọ̀rìṣà ọgọ́tún. ohunkóhun tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run bá sọ ni èmi ń wàásù mi ò fi kún bẹ́ẹ̀ ni mi ò yọ kúrò. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ wo lè sọ lẹ́nu ọ̀rọ̀ olóyè ọ̀tún. ìbéèrè rádaràda wo ló ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ má bínú kábíyèsí. Ah! ó mà ṣe o ìbáṣe ayé àtijọ́ ni ìdí òrìṣà là ń bẹ́ oríire wọn sí. ǹlẹ́ o wòlíì Elijah àwa la lè lù a sì lè jẹ́ kí àjèjì kan kó wá túlù ká mọ́ wa lórí. fún ìdí èyí mo fún ọ ní ọjọ́ méje kó o fìlú wálẹ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ kábíyèsí o. ẹni irọ́ ni ní iṣẹ́ o ayé ẹ̀kọ́ abẹ́tálẹ̀ yàtọ̀ sí mo rán ní iṣẹ́ ṣe báyìí. a máa gbàdúrà ni a máa gbàdúrà náà ni mo gbàgbọ́ wípé kó tó tó ìjọ́ méje yẹn kábíyèsí àtúnyẹ̀rọ̀pa amen ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ni àwọn dámiláre máa wọlé school kí la máa ṣe. bọ́dí nọ́ọ̀sì náà la máa fi sí màá pe Johnson lọ́la tí mo bá dé Iléṣà màá ní kó lọ́ọ́ bá mi san owó sí school wọn. bóyá ká ṣì dúró náà tí a bá sọ wípé kábíyèsí á sọ pé ká dúró tí wọ́n bá ní ká má dúró ńkọ́. mú mi kẹ́ mi mú mi kẹ́ mi a ní kẹ́ gbọ́ ọlọ́run gbọ́ mo ní kábíyèsí òun ilé wa àfi tí kì bá ṣe ọlọ́run ló pè wá sínú ìlú yìí mi ṣe mo gbàgbọ́ mo gbàgbọ́ o. àbí. Hey kí n kúkú fowó ara mi yanjú ọmọ yìí ni àkúkú bí mo sàn ju alágànná ọmọ yìí lọ bí nǹkan bá tẹ̀síwájú awó lè yá o babaláwo tí wọ́n ń gbé bọ̀ wá láti gbọ́kọ̀dá lè ṣàwò kó ríran kó sì mọ àṣírí tí mò ń gbé pamọ́ àmọ́ kí n yanjú ọmọ ìfúnra mi yóò dáa bára ọmọ ìbá lọ yá ńkọ́ ọmọ kan ṣo tí mo mọ̀ bí sáyé leléyìí àbí. kábíyèsí. tó ń o ó ń jẹun àmọ́ ó fẹ́ lè mọ̀ sí yàtọ̀ rárá kábíyèsí ó tojú sú mi o àwọn oògùn tí èyí ọ̀gọ̀ tún ní àpòmọ̀jẹ rẹ̀ kọ́. kábíyèsí mo ti pò mọ́ kódà láti jẹta mo ti ń lò fún ṣe ló ń burú sí o ó tojú sú mi kábíyèsí. èyí fẹ́ tojú sú mi o ọ̀hún. kábíyèsí babaláwo tá ẹ ló ń bọ̀ láti gbọ́kọ̀ dáńkọ́. ó ti ránṣẹ́ ọ̀la ló ń bọ̀. ọ̀la ìmúlékè. ẹ̀yà múra lẹ́bi o ó lọ́jọ́ mẹ́ta lòun ó lò. ọjọ́ mẹ́ta. ìmúlékè ọjọ́ mẹ́ta. nǹkan ṣe mí mo ṣe nǹkan. Ah. Hmm. so àti ń lọ nìyẹn. ká tiẹ̀ ṣì máa lọ ná. tó um, bá tó bí ọ̀sẹ̀ kan a lè lè padà wá rí kábíyèsí bóyá ọlọ́run á dẹ̀ ti fi ọwọ́ tọ́ ọkàn ẹ̀ kó dẹ̀ gbà hmm. ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Hmm ní orúkọ jésù àmín bí a ti ń lọ sílùú ìbàdàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí olúwa wà pẹ̀lú wa àmín ẹ ṣọ́ wa délé láyọ̀ àti àlàáfíà àmín kábíyèsí ìlú yìí àfi ọkàn wọn lé yín lọ́wọ́ olùyẹ̀ fọwọ́ tọ ọkàn wọn bíbélì ṣàṣọ wípé ọkàn ọba àti ìjòyè ń bẹ ní ọwọ́ yín ibikíbi tó bá sì wọ̀nyí ni ẹ lè darí rẹ̀ sí olùyẹ̀ ọkàn wọn àdúpẹ́ nítorí tí ẹ ó ṣe bẹ́ẹ̀ ògo ni forúkọ yín jésù olúwa wa àmín àmín ní orúkọ jésù. ẹ kúrò lẹ́wọ̀n olórí àbí. bẹ́ẹ̀ni èmi ló lórí. <clears throat> ṣé kò sí o. ẹ dákun mo fẹ́ rí yín ni ẹ̀yin gangan ni mo fẹ́ rí. kábíyèsí rán yín sí wa. rárá èmi mo fẹ́ rí yín ẹ dákun ṣàánú mi. ó dáa kí lè fẹ́ kí n wá ṣe báyìí. Ah, ọlọ́run ò ní fi ná ọmọ ọjọ́ yín ojú ò ní tiyẹn dákun mo fẹ́ kẹ́ bá ń gbàdúrà fọmọ náà ni. Ah, olórí ẹ̀yin náà mọ̀ pé nǹkan tí ẹ̀ ń béèrè fún yìí ó ṣòro. kò ṣòro ah. ẹ mọ̀ jẹ́ òṣòro ẹ dákun. ẹ̀yin náà mọ̀ pé kábíyèsí ló fún wa ní gbèdéke ìjọ́ méje pé ká kúrò láàrin ìlú yìí ìjọ́ méje ọ̀hún ti pé látàná a ò gbọ́dọ̀ tún lo èní nínú ìlú yìí mọ́ ẹ̀yin náà mọ̀ bẹ́ẹ̀. ṣé ẹni bó bá jẹ́ ti kábíyèsí ni ṣebí kábíyèsí ni èmi mọ̀ bẹ́ẹ̀ mi ò ti bá wọn sọ̀rọ̀ kọ́ sí ẹ̀ fún yín láyé ọjọ́ kan sí bó ṣe láti fi gbàdúrà fọmọ ẹ̀ kára rẹ̀ ṣáà ìyá ṣáà ni ẹ dákun ẹ mọ́ ẹ lọ wọn bá kábíyèsí sọ̀rọ̀. ó dáa tí ẹ bá ti mọ̀ pé ẹ lè bá kábíyèsí sọ̀rọ̀ déédéé ni a tẹ̀sẹ̀ dúró dè yín díẹ̀ ká fi gbọ́ ohun tí wọ́n bá sọ ṣe gbọ́. ẹ dákun ẹ wá ó kú àṣírí kan tí mo fẹ́ sọ lójú yín ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lójú yín kò sẹ́dá láàyè kan tó gbọ́ nípa ẹ̀ nílùú ìrí ọ̀rọ̀ náà wà láàrin èmi àtọ̀rẹ́ mi kan àtẹnitọ́rọ̀ náà ṣe mọ́ lórí èmi sì mọ̀ dájú pé òjíṣẹ́ ọlọ́run alàyè ni pé àṣírí mi ò lè tọwọ́ yín tú láéláé òun mo ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún yín ẹ dákun ẹ ṣàánú mi. ó dà ẹ ṣàlàyé kí láṣìírí náà. ṣe ẹ ṣe ẹ rí ṣe ẹ rí ọmọ tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ kì í ṣe kábíyèsí mo bí fún. olórí àríwá bí fún. obìnrin ẹ̀gbọ́n o alágbèrè ń gbèrè ayé wọn rẹ̀ ni àsìkò ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ jẹ́ ká bára wa sọ. olórí tó sì dára kò sẹ́ni orí yín gbẹ̀ ń bọ̀ lọ́rọ̀ mi náà. nígbà àwọn òṣọmọdé kódà kábíyèsí gan ò sí nílé wọn lọ pàdé lọ́balọ́ba. bàbá wa bó o bó wa níjọ́ òní ó tún dà báyìí. ọ̀la ń kọ́. ọ̀la ah, ọ̀la ń wọlé dá o ìpàdé àdúrà wà lọ́la. lóòótọ́ ni lóòótọ́ ni. àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá wa kẹ́ ẹ tètè wá kágo mẹ́rin tó lù kó tó di pé àwọn ọmọ ọ̀dọ́ kọ̀ọ̀kan mọ̀ dé fún pàdé àdúrà. kò burú ẹ gbàdúrà fún mi. olúwa gbàdúrà fún ọmọ rẹ yàbùkúlù ṣẹ́gun fún gbàdúrà fún jésù olúwa wa. àmín ẹ ṣeun ẹ fi ṣe ẹ máa ṣọ́ra elédùnwá ń wò yín o. olórí <laughs> gbogbo ń tẹ́ sọ yín lójú báyìí ṣé wàá máa purọ́ mọ́ra mi ni gbogbo ìgbà tí kábíyèsí ò bá sí ń lé tó bá lọ pàdé àwọn lọ́balọ́ba lèmi àtọwájò yẹn ń ríra wà ìtàsí eléyìí ò fi tún ni wípé kábíyèsí ò lọ ibì kankan nígbà tí oyún fadékẹ́mi ò fi dúró. ǹjẹ́ èdè tí wàá jẹ́wọ́ fún kábíyèsí. jẹ́wọ́ èmi ò jẹ́wọ́ o. ṣùgbọ́n ó dẹ̀ yẹ ká ẹ jẹ́wọ́ o ẹ wo èmi ò lè jẹ́wọ́ fún kábíyèsí èpè burúkú ló wà lẹ́nu kábíyèsí bẹ́ẹ̀ ti rí yẹn yóò lé mi jáde kúrò láàfin ni bó bá tiẹ̀ wá lé mi kúrò láàfin ṣé bí yẹn dáa bó bá fadé rẹ̀ ṣépè fún mi ó lè ní kí gígbó ya wèrè ẹ́ èmi ò lè jẹ́wọ́ fún o. ìbádẹ́dákẹ́ jẹ́wọ́ o kí ọlọ́run bá lè gbọ́ àdúrà yín ìbádẹ́dákẹ́ jẹ́wọ́ o. ẹ wo bó bá wá jẹ bẹ́ẹ̀ ni kọ́mọ ń yá wa bó ti wá o a jẹ́ pé bó ti yan kádàrà àti ẹ̀nu àmọ́ fadékẹ́mi nìkan lọ́mọ tí mo bí mo mọ̀ pé ẹ lè bá mi gbàdúrà fọmọ ẹ̀ ẹ dákun ẹ bá ń gbàdúrà fún un. ó dáa bẹ́ẹ̀ bá ti lè bá kábíyèsí sọ̀rọ̀ wípé kí wọ́n fún wa láàyè láti wá gbàdúrà fún un àádúró dèyìn ń bí kẹ́ fi dé. kò burú mo fẹ́ mọ̀ wá padà fún yín lábọ̀ ẹ ṣáà ní sùúrù fún mi ẹ dákun ẹ mọ̀ lọ o ẹ ṣeun mo ń bọ̀. ṣùgbọ́n èmi rò pé ó yẹ kó jẹ́wọ́ nítorí pé ìwé mímọ́ sọ fún wa wípé ẹni tó bá bo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe rere. bẹ́ẹ̀ni èmi náà rò bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ká sọ tòótọ́ <laughs> kò rọrùn láti jẹ́wọ́ orú ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o kí lẹ wá fẹ́ ṣe fún báyìí ṣé ẹ fẹ́ lọ gbàdúrà fún mi. ẹ jẹ́ ká lọ àmọ́ tọ́lọ́run lè ti pàṣẹ àdúrà yẹn ṣe bóyá ọlọ́run fẹ́ wo ọmọ yẹn sàn ta ló mọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ. ṣùgbọ́n èmi rò wípé kó jẹ́wọ́ ló dára. bẹ́ẹ̀ni kó jẹ́wọ́ ló dára. kábíyèsí ẹ dákun. irú ọ̀run wo ló bá mi sọ lẹ́nu kí n jẹ́ kí ó wá sáàfin láti wá gbàdúrà fún ọmọ tèmi àrífín lẹ́ni tí mo ti pàṣẹ pé kó jáde kúrò nílùú kó wọnú ààfin tèmi wá ó dá ayé àtún wá. kábíyèsí ẹ dákun ẹ foríjì mi kíní kan kó ṣáà sọ sínú ọkàn mi ṣá wípé pọkùnrin bá wá sínú ààfin wá gbàdúrà fún Fadékẹ́mi ara rẹ̀ ó yá. Ah, mo gbé àbí wèrè kọlù ọ ni arábìnrin ìwé lékè ńkọ́ bí Wélékè bá dé tó bá tán gbàdúrà ìyún àsìbínú padà lọ sí ìlú ìgbọ́kọ̀dá tó ti wá. ó dáa náà kábíyèsí ṣe é ṣe nǹkan kan fún mi ṣé tí Wélékè bá gbìyànjú bá bá gbìyànjú tiẹ̀ ṣé ẹ ẹ ẹ lè gbọ́kùnrin láyé náà kó náà wá ṣe tiẹ̀. kábíyèsí o ah, ọ̀tún gbéra lẹ̀. ẹ ti lálejò kábíyèsí ìwé Wélékè ti dé ọ̀dọ̀ mi náà mo wá bó ṣe wọnú ìlú ṣé kó wọlé kábíyèsí. ọ̀tún ọ̀tún bí mi ni mo wọlé. kábíyèsí o. Ah. kábíyèsí o. ìwé lékè kábíyèsí o. ọkùnrin mẹ́ta ah, ojú ẹ̀ rèé eh, onímọ̀ye tìlú mọ̀ye ló kọ́kọ́ ròyìn rẹ fún mi eh, Joko, ìdúró ò sí ìbẹ̀rẹ̀ ò sí mọ́ n tó bá ti yá ìtàn pẹ́ mọ́ ẹ já ṣe ń tá a fẹ́ ṣe ṣe gbogbo nǹkan ètùtù sáà ti wà lẹ̀. ó kúkú ti pé ajá dúdú mẹ́ta ewúrẹ́ dúdú mẹ́ta pẹ́pẹ́yẹ dúdú mẹ́ta àti akọ adìẹ dúdú mẹ́ta wọ́n ti pé ọ̀tún bá a mú lọ ságbàlá. ẹlẹ́dàá mi ó máa ṣeun fàdékẹ́bí. ológoṣẹ́ ẹyẹ ayé ikọ̀ ọ̀sẹ̀rẹ̀ lọ́kùn àkàlàmọ̀kù ẹyẹ ọ̀run ikọ̀ ọ̀sẹ̀ tìmọ̀kù ológoṣẹ́ ẹyẹ ayé àtàkàlàmọ̀kù ẹyẹ ọ̀run bá pàdé ìgà ìgà ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ọ̀sẹ̀ tìmọ̀kù bá fojú kàn sẹ́rẹ̀ mọ̀kù ṣẹ̀ṣẹ̀ ìgà ìgà ṣẹ̀ṣẹ̀ bí Fadékẹ́mi ọmọ ọba olóró òru bá fojú kan wí lékè ṣẹ̀ṣẹ̀ ìgà ìgà ṣẹ̀ṣẹ̀. ṣẹlẹ̀ láàfin bàbá dán mọ̀ ṣàlàyé fún yín ẹ já lọ. obìnrin tó ń ṣàgbèrè ń wọ́kọ̀ ẹ̀ ń lẹ̀ túrútú igun ọkọ kò má jọrú wọn lójú rárá. very awesome. ọlọ́run sà jésù kristi pàṣẹ fún ìjẹ omi ó bá a sọ̀rọ̀ ó ní dákẹ́ bẹ́ẹ̀ ìjẹ omi sì dákẹ́ rọ́rọ́ tí o bá rí bẹ́ẹ̀ mo pàṣẹ fún ìwọ náà wípé kó dákẹ́ rọ́rọ́ lórúkọ jésù. jáde ó sì ṣe bẹ́ẹ̀ tí o bá ń lé mo bá ṣe fún ìyẹn ní ẹ̀mí òkùnkùn tí ń gbé nínú ayé ọmọbìnrin yìí náà pé kẹ́ jáde lórúkọ Jésù ẹ̀ jáde. lónìí ah, ẹ má jòkó tì mí. ìyá Ah. fàdékẹ́mi. kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ah. ta ló fi ẹ̀wọ̀n sí mi lẹ́sẹ̀ báyìí? Ah, Adékẹ́ni mo dúpẹ́ ẹ ṣeun mo dúpẹ́ kábíyèsí Adékẹ́ni ti yá. kábíyèsí ara fàdékẹ́mi ti yá mo dúpẹ́ mo sórí ire o. Ah, ẹ ṣeun ara fàdékẹ́mi ti yá. bẹ́ẹ̀ ni kábíyèsí. kábíyèsí mo bá ń yọ̀ ẹ kú oríire. ẹ ṣeun. o ṣeun ọ̀tún ṣé alàgbà àtìyàwó rẹ̀ tó gbàdúrà bàbá fàdékẹ́mi ni. bẹ́ẹ̀ ni kábíyèsí ń bẹ́ mo wí fún yín. mo dúpẹ́ kí wàá ní ń ṣe fún un yìí o. Ah, kábíyèsí ẹ bá wówó díẹ̀ fún wọn kẹ́ jẹ́ kí wọ́n máa lọ. èwo tí ó lọ tún sọ yìí hmm. bó lẹ́ ń lọ. Ah, kábíyèsí ẹ̀yin náà lẹ fún wọn lọ́jọ́ méje kí wọ́n fi kó kúrò láàrin ìlú àná lọ́jọ́ méje pé. èmi. bẹ́ẹ̀ ni kábíyèsí. ìgbà mo sọ bẹ́ẹ̀ ah. ó dáa mo ti gbàgbé. kábíyèsí ti gbàgbé. alàgbà tí ẹ sá ti di ẹrù yìí. Ah, a ti di bàbá ti kúrò ní Ìbàdàn là ń padà sí. alẹ́ ẹ̀rẹ́bì kan. Hmm ẹ yá lọ tú ẹrù yìí ni o kẹ wá kájọ tó rọ̀ wá sọ kọ́kọ́rọ́ àwọn ẹsẹ̀ rẹ̀ ń kọ́. bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ mi kábíyèsí. ah ẹ tú ẹ tú. bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ mi. pàdé kẹ́ ọmọ mi. ó sọ wàhálà. olórí owó kílélẹ̀. kábíyèsí ló ní fún yín ẹgbẹ̀rún lọ́nà ogún náírà ló wà ń bẹ̀ wọ́n ní kí n dúpẹ́ pé ṣeun àná gan-an ni ọ̀rọ̀ yìí jọ wá lójú o wọ́n ní bówó yóò bá wa tó wọn láwọn ò fi kún. Ah, rárá o ah, ah, kò lè tó yẹn o ẹ má bínú máa o ṣùgbọ́n àní gbowó ìlọ́wọ́ yín. mo máa ṣe nǹkan o alàgbà ṣé ń bínú sí wa ni kí ló dé. rárá o àbínú máa àbínú ṣe rí jésù ló ní ìwòsàn ọ̀fẹ́ sì ni ká ní àwa la wo ọmọ yín sàn ni àbá gbowó ìlọ́wọ́ yín ṣùgbọ́n àwa kọ́ la wò ó sàn jésù ni ṣe rí tó bá wá di ọjọ́ mi ọjọ́ rí tí ọlọ́run bá fi sí kábíyèsí ní ọkàn láti fi owó ran iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa lọ́wọ́ déédéé ni ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí èyí tó ṣe pàtàkì jù ni pé kẹ́yìn gan kẹ́ ẹ fi ayé yín jìn pátápátá fún Jésù ṣòye yín mà ìzọra mm. ẹ̀hìn báwo wà ní tibí ṣé ẹ ti ṣetán láti jẹ́ ọ fún kábíyèsí. Ah, èmi ṣe bẹ́ẹ̀ ti gbàgbé èèyàn ni ẹni ìfàyè mi fún Jésù mo sì ti fàyè mi fún ṣé bí lànà lẹ tún ń sọ pé kí n máa sọ àwọn nǹkan kan tẹ̀lé yín lẹ́yìn tí mo sì ń sọ èmi rò pé ó ti dáríjì mí nì ẹ wo n tó wà lẹ́yìn ẹ̀fà ó ju èje lọ o kábíyèsí fẹ́ràn fadékẹ́ pọ̀ jù ní wá lọ máa sọ fún wípé kì í ṣòun ni mo bí fún kò ṣeé ṣe ẹ wò ẹ jẹ́ gbàgbé mi ò lè sọ́dọ̀. ǹjẹ́ lè mú fadékẹ́mi wá bí lọ́la. ibẹ̀ yìí lẹ lọmọ yín kódà bẹ́ẹ̀ bá ní mu wá ń sìn á kàn yín lára. ó ti o ẹ má mú wá lónìí tẹ bá mú wá lọ́la á máa ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún yín. kò burú ẹ ṣe gan ni màá jíṣẹ́ yín fún kábíyèsí o ẹ ṣé o ẹ ṣé mo ìyá ọmọ mi ẹ ṣé o ẹ ṣé o dàbọ̀ o ó dàbọ̀ o ẹ bá mi kí kábíyèsí náà èmi náà wá yọjú sí màmá ọ̀dọ̀ àwọn. díẹ̀ adé ní ìdòwò yẹn. Hmm. Eh, èmi náà mọ̀ twenty thousand naira iye tá a ní láti fi sanwó school dá mi láre nìyẹn ṣùgbọ́n ọlọ́run á ṣe é ṣá. díẹ̀ gbogbo ẹ̀ bọ̀. àti ìtúnwàbí. ẹsìn tó dà á pọn. Hmm. bá mọ̀ pé bí o ti ríre ǹbà tí dáwọ́ lé ǹbà tí dáwọ́ lé o olórí ọba ló sì tì mí sí olórí ni olórí ni àmọ́ mo mọ̀ pọ́lọ̀ ti dáríjì mi. bẹ́ẹ̀ ni alàgbà yìí níwọ̀n ìgbà tí ẹ ti tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run ọlọ́run ti dáríjì yín bẹ́ẹ̀ ni ó ti dáríjì yín lóòótọ́. àmójú àpá ò lè jojú ara mọ́ ojú àpá ò lè jojú ara gbogbo àwọn ọmọ mi tí mo ti á pàdánù ńkọ́ ah. ojoṣù méjì. Eh? Ah lẹ́yìn tí mo kú olóròòrò tíyàwó mi náà sọdá alákejì èmi gan ò jẹ́ èèyàn mọ́ láti ìgbà náà n ò fi gbogbo ara gbádùn ara mi ò lé èmi gan ò gbádùn mọ́. <sighs> tó kí wàá lẹ ní ìṣe báyìí o. à ń ṣe àwọn ìwádìí kan ni so i need díẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ yín ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ mi ah, ẹ̀jẹ̀ mi. iléeṣẹ́ ìyẹ̀wò méjì labs méjì ni mo ti ní kí wọ́n ṣe dna test yẹn fún mi and uh, incidentally àwọn méjèèjì <clears throat> èsì kan náà ni náà mú wá fún mi bí mo rí dájúdájú pé wọ́n ṣe àyẹ̀wò yẹn ẹ̀jẹ̀ méjèèjì wọ́n ṣe dáadáa mo dẹ̀ rí pé mr ọ̀wájú oyè yẹn tí ẹ̀jẹ̀ wà nù sampo b eh, yes Mr. Wajoye and uh, yes Fadekemi mm. mm. and so kẹ́mi mo ṣe ń sọ̀rọ̀ Mr. Wajoye yẹn eh, bó ṣe wà ń bí òun kọ́ ló bí Fadekemi kò sí ìbáṣepọ̀ kankan láàrin ẹ̀jẹ̀ àwọn méjèèjì hmm. bó ṣe wà ń sà ọwọ́ àjọ ìyẹn kọ́ ló bí fadékẹ́mi. DNA test result ó di fòdodo hàn ìparọ́ àmì <laughs> ìmọ̀ science tó wà lóde sí yìí ó ti mú kó rọrùn ká ṣe DNA test ó ṣe wà bí gan-an náà nìyẹn eh, fadékẹ́mi kì í ṣọmọ wájú yìí ó ṣe wà bí. ṣó dá yín lójú wípé kábíyèsí ló bí fadékẹ́mi lóòótọ́. Eh, olórí ẹ máa ṣèmí gbọ́ o a ò lè sọ pàtó pé kábíyèsí ló bí ṣùgbọ́n a ti rí àrídájú wípé kò lè jẹ́ alàgbà wájú ìlú bí Fadékẹ́mi. a jẹ́ wípé kábíyèsí ló bí lóòótọ́ torí orílẹ̀ tí máa wọ̀sùn lélẹ̀ lẹ́yìn alàgbà ọwájòyè kò tún sí ọkùnrin mìíràn torí òkú mi rí Hmm. a jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí wàá dùn sọ báyìí o hmm. kẹ́yìn náà wàá jẹ́wọ́ fún kábíyèsí báyìí o àbí olórí. ẹ wò kẹ́ ẹ jẹ́wọ́ ló dá o. àti tún wá bíi. kò yí. pẹ́ tó ti ṣe irú ọbẹ̀ tó dùn báyìí gbẹ̀yìn hmm. ṣé kìí ṣe wípé o fẹ́ gbowó lọ́wọ́ mi. ṣé báyìí náà mọ̀ pé ọbẹ̀ tó dùn owó ló pa. <laughs> bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ rí èké rẹ. kábíyèsí o. Hmm. kábíyèsí mo lọ́rọ̀ kan tí mo fẹ́ bá yín sọ. Eh, n ò wí ṣé kì í sá sọ̀rọ̀ owó o. Mm-hmm. kì í sọ̀rọ̀ owó kábíyèsí kábíyèsí ẹ dákun ẹ dáríjì mi iṣẹ́ èṣù ni látìgbà náà n ò dánrù rẹ̀ wò mọ́ mo sì ṣèpinnu pé n ò ní dánrù rẹ̀ wò mọ́ títí wọ́n fi jẹ́ pé ẹ dákun kábíyèsí sí ṣé ò sí. ọ̀rọ̀ wájú oyè àtìyàwó rẹ̀ olókùnkùn pa lẹ́rìn pẹ́yìn náà lẹ fà mí sí àmọ́ kábíyèsí ẹ̀yin náà ẹ kẹrẹ o. <laughs> ẹ wo ká ló ṣeéṣe ni wọ gan-an ni ìbá fi so lórí àmọ́ ṣá kò tí ì pẹ́jú o. Eh, kábíyèsí ẹ má dábẹ́ ẹ ẹ má dábẹ́ o kí ni ká ti gbọ́ eh. pé ìyàwó alàgbà ó di ìyàwó ọba. Eh, kí lójú ò rí. Ah! kábíyèsí ojú ò gbọ́dọ̀ rí èyí kódé tí ò gbọ́dọ̀ gbọ́ ẹ wò ó mò ń lọ kábíyèsí mo ti ń lọ mo ti ń lọ kábíyèsí. tó ìgbà wo ló tún wá gbàdúrà fún wa o. kábíyèsí oṣooṣù ni baálé mi máa ń lọ sí iléṣà fún ìṣòro bó bá sì ti lọ lọ́jọ́ àlàmísì sátidé ni tó máa dé bó bá wá di ọ̀sán sátidé wọ́n tún wá gbàdúrà fún yín. ọ̀dà òde abẹ kó o tó dé n ti wábì kan ọ lórí. alágbèrè fèyí fi ṣe owó ìrìnsẹ̀. àsìkò ọ̀rọ̀ rẹ ẹ jẹ́ ká bára wa sọ. kábíyèsí o èmi nìkan pọ̀ méjìlá àbọ̀ ẹ ṣeun ẹ ṣe ẹ jẹ́ àgbàdua ẹ àgbàdua olúwa gbọ́rẹ̀ àtinúwọ́ ọmọ rẹ o kó o gbàdúrà fún yóò pẹ́ lórí ìtí ọba bá láàrọ̀ ṣàánú fún o. alágbèrè ń bèrè ayé wọn rèé. Ah! ìránṣẹ́ ọlọ́run làwọn yẹn àbí ìránṣẹ́ èṣù ẹ dáhùn àmọ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run la bá rí wọn ìránṣẹ́ ọlọ́run alààyè lẹ́yìn àti jẹ́ àti mú ló gbé ọwọ́ àjòyè dénú ìlú yìí tí yóò sì rí bẹ́ẹ̀ ẹ wo ẹni mẹ́tàlá kankan ò lè léyìn kúrò nílùú ìmọ̀ láéláé bí ẹ bá fẹ́ ilẹ̀ ẹ fi tó létí àti ìṣẹ̀lẹ̀. Mm -hmm èmi ti dáríjì olórí o mo sì ti bẹ olórí pé kó dáríjì mi ẹ wo ẹ gbàgbà fún mi. àṣebí ṣọ́ra ò ah, kò jáwọ́ bó ti rí gan-an. ìlànà nìkan ó rèé ṣe. ẹ ṣe gan ni sáà. Yes ẹ ṣé o yes ma yes ma yes ma ẹ ṣé o kábíyèsí ẹ̀ ṣe ń gbọ́ ẹ ṣé sà yes sà wọ́n lò ṣe é fún wa yes sà. ọlọ́dẹ ẹ ká sàn wá bó ló ṣe mọ̀ pa wàǹbí. mo ti dáàfin in fact wọ́n ti lóyún gbogbo tó ṣẹlẹ̀ fún mi. alikadeke gan ló bomi fún mi olúwa máa ti jẹ mo sì ti gba jésù bíi tiẹ ah, o kódà wọ́n ṣe gbàdúrà fún kábíyèsí fẹ́mi. Ah, kábíyèsí yẹ sọ. àwọn alàgbàtà ló ń lò fún wa rẹ. Ah, wọ́n ṣe gan ni ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn o. lọ́ba pẹ̀lú mi. sista lọ́ládé. sista sista sista lọ́ládé ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta. ṣé ẹ mọ̀ra yín rí ni. chọ́ọ̀chì wa ni wọ́n lọ nìbàdàn. Eh, kábíyèsí. lọ́dà pẹ̀lú mi mi ìmọ̀ pẹ̀lú wa lẹ́wà ṣé pé ìlú yín rèé. ìlú mi rèé in fact bàbá kan náà àti ìyá kan náà ló bèmí àtolórí. àbúrò mi ni. bá a ti ń sàn sọ́tún sósì ó yìí ká kanra sá. bẹ́ẹ̀ ni kábíyèsí. Hmm. ga o brother Pẹ̀lúmi mi mọ̀ pẹ́yìn ni wọ́n ń ròyìn ẹ̀ mi mọ̀ pẹ́yìn ni àwọn gbogbo àwọn ọmọ ìlú tó bá ti wá síbàdàn náà ń ròyìn gbogbo iṣẹ́ ìyanu tí ó ń tọwọ́ yín ṣẹlẹ̀ ah, olúwa máa ṣeun o ẹ wo àárín yín náà àwa ń lọ sáàfin. ẹ ṣe gan kábíyèsí bá wa láàfin ẹ ṣe. onílára ènìyàn ẹ tẹ́tí gbọ́. òwú jíjẹ nídìí iṣẹ́ mi kọ́kọ́ pàdé ṣùgbọ́n ohun tí à ń gbọ́ nípa òjíṣẹ́ ọlọ́run pàápàá àwọn tó wà nílùú ńlá bí ìbàdàn bí èkó kò dára àwa wá ṣoríire nítorí kíni ọlọ́run síjọ́ àlúwò wá ní ìlú yìí ó wá fún wa ní ajíhìnrere tó tó fọkàn tán ajíhìnrere ọ̀hún rèé o. Yeah. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà àti àwẹ̀ tá a jọ gbà lórí ìlú yìí àwa fìmọ̀ ṣọ̀kan láti ré ègún ìkorò ègún ìbànújẹ́ èyí tó wọnú ìlú ìwá nípasẹ̀ orúkọ tá à ń jẹ́ kúrò láéláé fún ìdí èyí láti òní lọ a yí orúkọ ìlú yìí padà sí òróró ayọ̀. Yeah! ajíhìnrere náà alàgbà elijah olúwa pẹ̀lú mi láti gbàdúrà fún ìlú òróró ayọ̀. ẹ jẹ́ kí a tẹríba láti gbàdúrà. gbogbo ayé gbé jésù ga áńgẹ́lẹ́ wólẹ̀ fún un áńgẹ́l ẹ wó lẹ́fún. ẹ dìde kí ẹ tẹ ìmọ́lẹ̀ nítorí ògo olúwa hàn lára yín ẹ dìde kí ẹ fi ògo olúwa hàn kí ògo ọlọ́run Ísírẹ́lì kí ó sì hàn lára yín lóòótọ́ òkùnkùn lè borí ilẹ̀ ṣùgbọ́n nípa àmì òróró yàn tí ọlọ́run fi fún mi mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí inú ìlú yìí òkùnkùn kó paradà ní orúkọ jésù mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí ìlú yìí ní orúkọ jésù òkùnkùn kó paradà ní orúkọ jésù àní lẹ́ẹ̀kan sí mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí ìlú yìí ìwọ òkùnkùn paradà ní orúkọ jésù èmi jẹ́ olúwa pẹ̀lú mi ó ti dúgí rẹ̀ rékọjá ìwé o mo sì ti gbé ẹbọ rẹ̀ kọjá igi ìrókò olúwere ó kẹyìn ó bá ìlú sáwọn òpómúlérò ayé ó kọjú ìjà fẹ́sùn ó fọwọ́ padà ayé lójú ó ti dọ̀nà kó oríjà ayé èmi jẹ́ olúwa pẹ̀lú mi ìpè ọ̀run ni kó o jẹ́ o ò gbọdọ̀ jẹ́ pé ayé mọ́. Thank you. ẹ fi tayọ̀tayọ̀ kí aleluya. inú mi dùn fún òrìọ̀fẹ́ tí ọlọ́run fún gbogbo wa láti wà níbí lónìí. mo kọ́kọ́ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí ọlọ́run ti lò láti ràn wá lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí ọlọ́run gbélé wa lọ́wọ́ nínú ìlú yìí. ìdílé pé ọdún méjì tí a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nínú ìlú yìí ọlọ́run sì ti ṣe ohun ribiribi láàrin wa lákòókò màá dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyàwó mi ẹni tí ọlọ́run ti lò láti dúró tì í láti ìgbà tí a ti jọ bẹ̀rẹ̀ papọ̀ thank you very much. bákan náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ káfíìsì àti olórí wọn pẹ̀lú gbogbo àwọn olóyè wọn láti ìgbà tí àwọn náà ti mọ kristi tí ọlọ́run ti sì ń bò wọ́n fún wa fún iṣẹ́ ìrànṣẹ́ wa kábíyèsí ẹ̀ṣẹ́ gan ni o jésù àwọn onídélé ẹ̀yin lóye bákan náà a ò ní fi í ṣe àwátì lójú ìdájọ́ o kó tó ní pé àtẹ̀síwájú nínú gbogbo lónìí mo fẹ́ yí ọ̀rẹ́ mi kan kó wá kọrin fún wa orin tí ọ̀rẹ́ mi fẹ́ kọ fún wa yìí ó jẹ́ ohun tí ọlọ́run ti lò láti bá mi sọ̀rọ̀ gidigidi mo fẹ́ fi ọ̀rẹ́ mi kó wá kọrin náà òun náà ni Yínká Ayéfẹ́lẹ́. ti wà ní lórí ó sì jẹ́ ohun ayọ̀ ọkùnrin púpọ̀ púpọ̀. gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ọ́jà náà lórí ohun tó wù ká jẹ́ ohun tó wù ká fẹ́ ní ohun tó wù ká ti ní ọdún ọ̀rọ̀ ní gbogbo wa ló sì lọ gbogbo ní ìgbàwọ́ iṣẹ́ tó bá gbé ní lọ́wọ́ tó bá pè wá sí ó dìjọ ká jẹ iṣẹ́ náà. nínú lórí bá ṣe sọ pé mo gbọ́ ohun olúwa sọ fún mi pé ta ló ní òun sinimá ìsọ̀rọ̀ tó ti ṣàkóso mo gbọ́.